Ось бачиш, розказує, розказує де мед є. Бжілка. Шесть тут лягло. І один балкон, один хат. Попило дуже сильно. Ну що, все зробили. Перший приліт іменно пасіку я не знаю, коли був, але в хату і край пасіки два. То було 20 числа, 26. 22-го. 22-го року, так. А потім ще були прильоти, але мене не було я втік. Не пам'ятаю, коли почав, родився, пасіка вже була. Займався, я, не займався, не знаю, але батько допомагав. Зараз боюсь сказати, ну вже дали мені трохи, хлопці трохи дали. Ну, десь штук 40, мабуть, є. Люди, які самі пострадали, пасічники, мені хто один, одну сім'ю дав, хто дві, самі пострадавші. Он дорого стоїть. Ой. Я з ними розмовляю. Вони зі мною розмовляють. Коли хочу, розмовляти. Значить. А коли не хочуть, краще їх не чіпати. Оце робочі білки, які порядок держать. Ой, зараз плакати буду. Підійди, будь ласка, ближче. ближче. А воно е, привіт від русні. Це вулик е, з тими е, пчолами, що мені привезли організації американської. Спонсор був там. У них допомога на блошиних, кажу, на пчелиних крилях називається. Я заодно я ще їх не бачив, заодно і побачив, які тут білки в них. І як вам? Не знаю, тільки перший раз до них сьогодні лізу. А все вони. Оце ті пчоли, що мені дали. Всі вижили, чи були які такі, У мене- які не У мене все виживає. Ну, а що за ними доглядати? Береш, заглянув, а вони тобі все кажуть, що їм треба, що їм не треба. І все. З ними проще, ніж з людьми. Вони все тобі розкажуть. І що вони вам розказують? Так, зараз побачиш. Іди сюди. Іди сюди, йди, йди. Іди, іди. Це молоденька бджілка. І десь неділю від народження. Там, якщо видно, блистить біленьке таке. Це свіжий розплод. Е, в них будуть ліщинки, якщо вам видно. А все їсти принесла на лапках жовтеньке пыльца называется. Значит, порядок. Все скажуть. Нічого не збрешуть. Всю правду. Хороша пчела, крупна. Дай Бог. Буде порядок. Колись я бросив пасіку був, бо Отак ну, життя склалося, мені тяжко було. А ця робота дуже тяжка, фізична. А. Ну я бросив її. Батька вже не було, не стало, не було кому на мене кричать, я бросив пасіку. Два роки не було в мене пчіл. А потім товариш мій прийшов і в ящику приніс пчел. Каже, якийсь непорядок, на каже. От і все. Через 5 років у мене їх більше э, ста було. Те, що бабушка була, зараз побачила оце. Получив би часів, бачки бардак. А було тут все симпатично. Собаки, ти бачиш, порти мені вулика. Було в житті та, та, е, таке, що хворів я сильно. Ну, це прошло давало знати. І врачі ніяк не могли нічого. А голова дуже сильно боліла. А от пішов до хірурга, а він ляпис фамілія, як зараз пам'ятаю, старий дядько. А він каже, ти типу, пчел. І возле пчел лежи. Я возле вулика лягаю. І через 5 хвилин я здоровий. Видвинули на гіпотезу, що вони держать людину біля себе. Воно, мабуть, так і є. Научишся, як жити треба, вони тобі покажуть. Вони всьому научать. І ще й кусок хліба дадуть. Ну, прогнози які. Ми з медом тяжко. Дуже дожлива весна була. Але буде. Буде. Всю життя їздив. Оце. Тачка в мене є, машина в мене була спеціальна для пасіки. Прицепи в мене спеціальні були колись. Але буде все добре. Я виїжджаю, в мене є свої місця, товарний мед беру. Заготовителі не жалуються ні разу не вертали. Я не питався купляти, бо кошти треба на хату. Хата розбомблена. Але десь е, до війни стоїв один пакет десь біля полутора тисяч гривень. Біля. А скільки зараз, я не знаю. Людям зараз не до меду. Людям зараз треба роздавати. Треба вгощати. Людям, людям зараз не до мене. Може хтось буде купувати десь щось трошки, але він не дешевий буде. Він дуже не дешевий буде. О. І самі розумієте, людям зараз не до мене. Тяжко людям. У мене товариш прошлого року він сім бідонів віддав. Ну він віддавав в основному госпіталь. Я то рамки повитягував, пчоли втекли, шумно тут було. Я так пороздавав рамками. Хай люди їдять. Воно вернеться. <laughs> Бачив, откуда і раз, і, є пчоли. Але ж я не розчитував, що так буде. Це все розплод трутня. Видать, рамка паршива попалась, погнали, розплод трутня, це розплод пчели. Це вулики тип вуликів, які конструкцію я сам зробив. Ці ну, я не патентував, але кришка вона навіть запатентована, ні в кого нема таких. Ну от і все. Це ряд весь. Їх ще мені дали. Да